Nacht und dunkel liegt die Erd. Der Himmel, der ist zugesperrt, verloren ist das Paradies. Die Menschheit fleht. Licht und uns aufzündet das große Licht. Herr Gott, uns einen Retter weiß aus unserer Not. Gott hat das irdisch fliehen, hat schon den Retter ausersehen. Gott Sohn, der will auf sein Geheiß uns Bruder sein. Good.